Пацаны, здорово. В общем, сегодня будет видосик в такой рубрике «Отожмись Саньком». Все будет очень просто. Вы смотрите видео, убираете свой чай, печеньки, все, что вы там жуете за просмотром своего монитора, встаете и делаете это вместе со мной. Система называется «Обратный ход конем». Поехали! В общем, ребят, в данной системе главное сделать 5 по 10. Следите за качеством. Вниз опускайтесь не очень быстро, а вверх старайтесь побыстрее. Прожимаем все мышцы, все как надо. Вы все знаете. Что вас учить, пацаны? Все легко. Два раза ноги, один раз руки сверху, потому что самый простой вариант, и два раза от пола. Сделайте вместе со мной, и все будет красивее. Несколько раз лучше в день три раза. Чем чаще, тем лучше. Ребят, устраиваем конкурс. Кто угадает, почему эта система называется именно так, получит майку белую с моим автографом, всем чем надо. Все, удачи.